qiziriq tumanidagi surxon qotin tekstil klaster xorijiy korxonasi paxta dalalarida chigitga birinchi ishlov berishga bag'ishlangan amaliy seminar bo'lib o'tdi unda ishtirok etgan viloyat hokimi o'rinbosari farhodjon ismoilov boshchiligidagi mutasaddilar dehqonlar nuroniylar bilan muloqotda bo'lishdi qani qani qani qani qani qani qani qani qani qani qani qani qani buni tushunib bilim bilan barobar deydi mana tashkillashtirish qanday deydi sizlar tushirmang qololmas dimlanib qoladi judayam chiroyli ikki bir o'n kun o'n besh kun ichida boru ramka qo'yasiz yani. ha o'n kun emas ertadan boshlab yana qo'yib boshlaymiz yo'q ertaga asalni olamiz bir haftada bir kun dam olamiz bir kun dam olamiz ertasi kuni yana birinchi oydan kunimizni asal olamiz mana shunaqa bo'lgan tasvirda ko'rayotganingiz yangiobod hududiga qarashli paxta ekin maydonlari dehqonlar dala chetlaridagi yerlardan samarali foydalanish uchun oshqovoq va loviya ekishgan bundan tashqari asalar uyalari ham qo'yilgan bo'lib arlar bahordan boshlab atrofdagi o'simliklardan nektar yig'adi bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yildan buyon shu qiziriqda asalarichilik bo'yicha faoliyat ko'rsatib kelamiz oldin kimyoviy usulda bizlarga paxta dallarga ishlov berilardi asalarlar ko'pincha nobud bo'lar edi katta qismlari nobud bo'lib ketar edi prezidentimiz tashabbuslari bilan mana biologik usulda o'tdi mana uch yildan beri asalarilar o'lishi kamaydi asalarni dalalar chetida o'rnatishimiz ham klasterga ham xalqqa ham bizga hammaga foyda bu hosildorlikni oshiradi mana nafaqat paxta balki mana daraxtlarni ham hosildorligini changlatib oshiradi qiziriqlik ko'pni ko'rgan tajribali mirishkorlar dehqonchilikda o'ziga xos maktab yaratishgan ularning omilkorliklari sabab klaster tarmog'idagi yangiobod hududi dalalarida yerning obi tobida ekilgan chigitlar bo'y ko'rsatdi endilikda birinchi kultivatsiyani o'z vaqtida va sifatli o'tkazishga hozirlik ko'rilmoqda biz ming gektar salkam ming gektarga dehqonchilik qilamiz o'ttizta pudratchimiz bor ho'p shu o'ttizta pudratchimizni uch yuz to'rt gektar maydonga paxta ekib besh yuz to'qson ikki gektar g'allamiz bor biz mana shu turgan dalamizda o'ninchi mart kuni ekkanmiz bu o'n ikki kunda unib chiqdi yana bizda ikkita kuchli yomg'ir bo'ldi buni ustidan biz e, qo'lda qatqaloq hamda texnika bilan matigalar bilan ishlov berib e, ko'chatni yuz foiz olishga muvaffaq bo'ldik o'g'it masalasi bo'yicha hozir to'liq yuz foiz yangi selkalar keltirgan klasterimiz tomonidan turkiya germaniyani selkalari kelgan bular bir paytni o'zida ham o'g'it beriladi ham chigit ekiladi bu agalyon yana <clears throat> tuksizlantirgan chigit to'liq ekilyapti buxoro navlari ekyapmiz asosi bu navlar e, o'g'itlashimiz bir yuz ellik kilogrammdan fosforli o'g'it ellik kilogrammni kaliy bilan birgalikda yuz foiz maydonlarimiz ekildi keyingi yillarda suvni taqchilliklariga hisoblab bizni fanimizda endi kitobdagiday hozir biz suvni tejashga o'tishimiz kerak biz uch marta sug'orish bilan hosil olishimiz kerak ana shu ko'zlagan maqsadda buning uchun kultivatsiyalarimiz yaxshi ishlash kerak ha bu, bu imkoniyatlarimiz yetarli bizda to'liq imkoniyatimiz yetarli texnikalarimiz yangi klaster tomonidan berkitilgan kultivatorlarimiz aniq shu beshta kultivatorimiz bo'lsa o'sha uch yuz oltmish to'rt gektarga yetmish besh gektardan bo'lib berilgan har bir mexanizator o'zini ishlaydigan maydonni o'zi bilib ishlaydi buni ustida agronomimiz o'zimiz e, nazoratda ishlaymiz keyingi suvlarda o'g'itdan keyin birinchi oziqalashdan keyin sug'orish ishlarini sharbat bilan sug'orishlarni tashkil qilishimiz kerak ayniqsa shu sharbat usulida sug'orilgandan keyin g'o'zamiz chanqamaslikdan ko'proq saqlanadi ham hosil oshadi besh yuz to'qson ikki gektar maydonda bug'doyimiz hozir uchinchi oziqadan to'liq chiqqan uch marta suspenziya qilindi bu biostimulyator yordamida hamda karbamid yordamida karbamidlar bilan 3 marta ishlab berildi 3 oziqamiz berilib, to'liq suvdan chiqarilgan. Hozir to'liq boshoq naychalashdan boshoqlashga asos maydon o'tgan. Endi kamchiliklarimiz bor. Buni qo'shimcha oziqa, qo'shimcha o'g'it, sharbat sug'orish, qaloq maydonlarga bu ertachi g'allalarimizga yetkazib olish uchun bor choralarni ko'ryapmiz g'allani yig'ib olishi g'allani pishib payti endi may oyini oxiridan boshlanadi bu o'tgan yili ham bizni klasterimizga yigirma yettita yangi e, keys kombaynlar keltirilgan bu juda yuqori unumdor kombaynlar biz o'tgan yili o'n kun ichida yig'ishtirib olganmiz bu bitta hudud bo'yicha emas bu klasterimiz bo'yicha rayon bo'yicha o'n kun muddatda yig'ishtirib olganmiz kombaynlarimiz hattoki komandirovka bilan yordamga borgan mana boshqa viloyatlarga jizzax viloyatlarida biz bu yil ham shu hududimizni o'n kun bir hafta ichida yig'ishtirib olib xirmonimizni to'ldirishga harakat qilamiz darvoqe qiziriqlik paxta ustalarining bu yilgi ahdi yanada zalvorli ular joriy mavsumda 7680 gektar maydondan paxta xomashyosini yig'ib terib oladilar Shundan istiqbolli navlar sifatida 7080 gektarga paxtaning Buxoro 10, Buxoro 8, SP 1607 navlarini va 600 gektar maydonga S8290 navini ekishgan. Bu seminarimizda e, yaqinda prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan video selektorda bildirilgan dala madaniyati, shu dalada e, barcha dala atrofini ekinlar bilan to'ldirish, dala madaniyatini oshirish, dehqonchilik foydalanmayotgan yerlardan dehqonchilik mahsulotini olish chora tadbirlar to'g'risida mana ko'rib turganingizdek bizda barcha davlat atrofimizda shu e, tok uzum nima ko'chatlar ekilgan e, aslari u yerlar tashkil etilgan tog'lagacha tashkil etib qo'yganmiz dala madaniyatini hozirgi kunda e, rahbarimiz murtaza ahmedovich va klasterimizni direktori tomonidan dala madaniyatiga alohida e'tibor berilmoqda xudo xohlasa mana bugungi seleksiyada berilgan topshiriqlardan barchasidan kelib chiqqan holda kelgusida bu ishlarni yanada rivojlantirib yanada yaxshilab e, ikki ming yigirma uchinchi yil oldimizga belgilangan g'allachilik va paxtachilik bo'yicha belgilangan barcha rejalarni ortiq bilan bajarishga harakat qilamiz ayni paytda klaster korxonasi mutaxassislari qishloq xo'jaligi bo'limi xodimlari tomonidan g'o'za maydonlarini zararkunandalarga qarshi kurashish vositalari bilan ta'minlash chigit unib chiqqan maydonlardagi g'o'za nihollariga kompleks ishlov berish ishlari olib borilmoqda tomoniga o'n yo'l ham o'ynaydi hozir burilib ketyapti mana buni tortib olyapti mana shu yerda kelgan bunday burildi burilib ketdida buni yo'l buni regirovka qilamiz regirovka qilaylik tamom bir santimetr olamiz bo'ldi agar bu ikki santimetr besh besh qo'yaylik bo'ldi besh turibdi sakkizda turibdi aslida bu yoqqa besh Mana bu tomoni hech qancha emas mana. Ketdi. Mana bu kultivatorni haydayotgan paytda bitta kesagan rolni o'ynatadi. Buni orqasidan odam yurish kerak. Hmm. Birinchi sharti shu. Birinchi kultivatsiya shunday. 73 santimetr bo'lyapti. 73 pas 75 bo'lish kerak. 2 santimetr buni quyaqqa oladi g'o'za hosildorligini oshirib borish maqsadida mirishkorlar chigit qadash jarayonida har gektar yerni 150-200 kilogrammdan amofos 50 kilogrammdan karbamid va 50 kilogrammdan kaliy o'g'iti bilan oziqlantirishgan hozirda ham ekin maydonlari belgilangan miqdorda mineral o'g'itlar bilan ta'minlanmoqda tasvirga olish jarayonida surxon cotton tekstil klaster xorijiy korxonasiga qarashli omborxonada bo'ldik va mineral o'g'itlar zaxirasi bilan tanishdik hisob kitoblarga qaraganda hozirga qadar dala maydonlariga jami 3500 tonna amofos 1600 tonna selitra 800 tonna kaliy o'g'itlari berilgan biz asosan o'g'itlar ta'minot servis fayz mchj mahsulot cheklangan jamiyatdan namunadyor mahsulot cheklangan jamiyatdan bo'yish o't va ximikatlar keladi o'ndan ziyod mana bu omborimizda ximikatlar va qo'yish nimalar bor ozuqaviy dorilarimiz kelgan chigit bilan birga qo'yish sepiladigan amofos kaliy dorilarimiz bor qo'yish karbamid bug'doy uchun hozir ayni vaqtda bug'doylarni uchinchi o'g'itlash jarayoni ketmoqda o'sha yana bug'doylarimizni begona o'tlar uchun atrofda tushadigan xas va shirincha zang kasalliklari uchun e, ana shu mavsumi shularni shu shular ustida ishlovlar olib borilmoqda zaxiramiz yaratilgan paxta uchun ham g'alla maydonlarimizga yetarli ortiqchasini zaxiramiz mavjud hozir kecha kunduzda agronomlarimiz o'rganib kelyaptilar shu so'ragan dorilarni o'z vaqtida yetkazib beramiz o'n turdan ziyod dorilarimiz mavjud zaxiramiz bor bu yerga kelgan barcha turdagi dori va dori mahsulotlarini o'zimizni ishchi xodimlarimiz shtat asosida belgilangan ishchi xodimlarimiz E, tushirish yuklash yetkazib berish jarayonini o'zlari amalga oshiradilar bizda hozir juda bir zamonaviy yaxshi sifatli dorilar e, jamlanmasi kelgan har xil turdagi ularda основной ularni ichida mana bu starlantis degan dorimiz gektarga uch yuz grammdan qo'llaniladi bu chirmovuq oqbosh sariq bosh ana shu turdagi begona o'tlarga juda e, samaradorligi yuqori bundan tashqari xas va shirincha shilliqurt kabi e, zarar kunandalar uchun ham o'ta samaradorligi yuqori bo'lgan dorilardan bittasi mana karastar ismi o'ta ana shu dorimizdan nima qilamiz yana undan tashqari yaqinda kelgan bundan ham hamma dorilarni zaxirasi bu xo'sh klodistar degan dorimizdan bu ham shu xo'sh qamish chirmovuq xo'sh undan tashqari ikki pallali begona o'tlar uchun ham buni ham e, samaradorligi juda yuqori hozir kecha kunduz ana shu dorilardan yetkazib beryapmiz barcha hududlarimizga paxta dalalarida chigitga birinchi ishlov berishga bag'ishlangan amaliy seminar haqida ikki og'iz so'z mutasaddilar tomonidan hudud rahbarlari va mexanizatorlarga ekinlarga birinchi ishlov berish agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish yuzasidan zaruriy tavsiyalar berildi nazariy ma'lumotlar amaliy natijalar bilan asoslantirildi Bugungi birinchi kultivator hosilni kafolatlab beradi. Devor deb aytamiz, shu devorni 5-7 gacha qog'izib kultivatsiya qilinadigan bo'lsa, keyingi kultivatsiyalarimiz qiynalmaydi yerdagi nam qotish masalasi bu yer tomir nafas oladi bu yer. Bu sog'lom ko'chat yetishtirishga bu asos bo'ladi. Keyin oziqlantirish masalalari bo'yicha men biroz aytib o'tib ketaman. G'allamizdan birinchi paxta pillamiz tursa, keyin g'allamiz turadi. Pillani ham boshladik, ham qanolaringizni. g'allani oziqlantirish masalalariga ham e'tibor berish kerak. Yer bugungi kunda yer namligi ushlab turiladigan jarayon kelgan. Oziqlantirib, rosa men man mineral o'g'itni qilib berdim, moncha berdim deydigan ham mahalliy o'g'itni ham suvga aralashtirib beraverish kerak, bu foydadan xoli bo'lmaydi. Eng asosiysi davlatimiz rahbari bugun qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi faoliyat ko'rsatayotgan fermerlarimizga, dehqonlarimizga tarixda bo'lmagan imkoniyatni qilib berdi. fermer boy bo'lsin fermerga hamma sharoitni qilib berdi o'g'itdan muammo yo'q suvdan muammo yo'q texnikadan muammo yo'q puldan muammo yo'q imtiyozli kreditlardan hech qanaqa muammo yo'q demak endi biz shunday sharoit yaratib berib turgan bir mahallalarda labbay deb javob berishimiz kerak. hozir bergan namimiz chigitni unib chiqib undirib berib bizni paxtani gullatguncha yetadigan nam bor Lekin biz uni qochirsak, aytgan chuqurlikka tashamay, quruqqa tashab qo'ysak chigitni, qaytadan yana sug'urishimizga to'g'ri keladi. U boshqacha paxta bo'ladi. Birinchi ishlovlar keyingi ishlovning taqdirini hal qiladi. Bugun kultivatorni mana shu o'rtadagi lakkasi yon yondagi birinchi juf, ikkinchi juf, uchinchi juf ishchi organi qaysi chiziqdan yurib qanday yursa, keyingi safar har qanday sharatda o'sha ishchi organlar xuddi shunday 2 sm chuqurlik bilan birinchisi 6-8 bo'lsa 8-10, 10-12 i oxiri lappamiz 14 16 sm chuqurlikda. 14 dan sayoz emas, 16 dan chuqur emas. Bundan tashqari dala chetlari, uvatlardagi ko'chatlarni saqlab qolish kerakligi ta'kidlandi. ishchilarga eng avvalo mexanizatorlarga barcha shart sharoitlarni yaratish ish haqlarini o'z vaqtida yetkazib berish zarurligiga e'tibor qaratildi bugun mana haqiqatdan katta tadbir katta summalar o'tkazilyapti asosi kultivatsiyani birinchi masala ikkinchi masala g'allaga e, o'g'itlash g'allani oziqasini berib suvlash shira tripslarga qarshi kurash laborantlari o'tiribdi asosi birinchi kultivatsiya paxtani yetishtirish shu bugun boshlandi paxta qanchalik erta yetishtiriladi surxondaryoda shu bugun hal qiladi birinchi kultivatsiya paxtaning taqdirini hal qiladi bunday deganim bu oddiy tilda aytganda shuning uchun ham hamma pudrat boshliqlari e, yuragi e, bu yilgi harakati o'zgacha sabab men o'ylaymanki bu klasterdagi salohiyat klasterdagi mehnat Ben hiç men hech ben. ko'rmaganman texnikani aytmaysizmi men Ben besh santimetr yer haydab paxta ekkanman hozir qirq santimetr bilan ekyapman men nima ne uchun sharoitimiz yo'q yoktu. biz fermer edim men mana afzalligi texnika chigitni donalab taşlaydı. biz selkani orqasiga odam mindirardik haydar edik ishonsan tushmay qolar edi mana buni ko'ring bitta xato yo'q bug'doyda ham xuddi shunday bug'doy selkani ham xuddi shu kompyuter donalab tashlayapti mana afzalligi osmon bilan yercha farq bor bu yil qiziriq surxondaryoda birinchi chiqish kerak paxtadan birinchi chiqish kerak respublikada surxondaryo birinchi chiqish kerak sabab asos bor surxondaryoda issiq bor harorat bor qiziriqda o'tgan yili ham paxtadan yuqori hosil olingan klaster imkoniyatlari yanada kengayib ishchi xodimlarni qo'llab quvvatlash rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilgan edi korxonaga yangi zamonaviy texnik vositalar olib kelinib unumdorlik ham yanada oshirildi qiziriqlik tajribali dehqonlarning mahorat maktabini targ'ib qilish esa yutuqlarni viloyat bo'ylab ommalashtirish uchun zamin yaratadi surxon cotton tekstil klaster xorijiy korxonasi negizida har bir mavsumda mana shunday o'zaro tajriba almashuvlari va o'quv amaliy seminarlarni o'tkazish rejalashtirilgan